Avui, aquest matí, eh, hem ordenat el precinte del Centre d'Internament d'Estrangers de, de Zona de Franca. Hem, hem donat un termini de dos mesos, que és un temps que considerem raonable i suficient per, perquè es pugui fer efectiu aquesta ordre precinta, que es fonamenta amb l'ordre que ja és ferma de cessament d'activitats, atenent els, eh, els antecedents eh, eh que tots eh, coneixen sobre la posició de desatenció o desobediència de, del Ministeri Interior en, en relació a les ordres que en el marc de la nostra competència hem dictat, eh, els hi volíem eh, comunicar, és eh, la voluntat de, del govern de portar el CIE als tribunals.